맨날 하나 질문을 묻죠. ተወልካችን እህል ሁለት ብለንድር ያለ አሁን እንዴት መፍትሄ እንድናባቸው እንሽቆ ብንለው ይሄ ራስሽ አትወጭ ምሽል ግንባሩ ኢትዮጵያውያን ህጋቸው አካባቢ ምትለው አንተ እሷ